кальцийдин карбонаты жана гидрокарбонаты силер билесиңер көмүр кычкыл газын алуу үчүн акиташ суусун колдонушат кальцийдин гидроксидин акиташ суусунун бозорушу ээрибеген кальцийдин карбонатынын пайда болгондугун көрсөтөт андан ары да көмүр кычкыл газын акиташ суусу аркылуу өткөрө берсе ээрибеген кальцийдин гидрокарбонаты пайда болот кальцийдин гидрокарбонатын ысытканда ажырайт кальцийдин карбонаты пайда болот кальцийдин карбонаты сууда эрибейт эритменин өңү бозорот